tenir aquest cens <clears throat> d'habitatges buits, que a més a més complementàriament es permetrà també tenir un cens de solars buits dedicats a habitatge, tant els d'habitatge públic ja els tenim lògicament registrats, però també els que estan pendents d'habitatge en el mercat lliure, eh, tenir aquest cens dels, dels habitatges buits de la ciutat de Barcelona, saber exactament si són els 30.000 o 31.000 que van sortir a partir d'una estimació en la mandat anterior, o els 80.000 que és una xifra que, que es dona per l'Institut d'Estadística o que es dona com una xifra ja fa temps que estaria establerta a la ciutat de Barcelona, arribar a saber exactament quants són és important, però també és important saber les condicions, és important tenir diguem-ne tot el mapa amb la màxima complexitat. En definitiva, és molt important saber l'estat de la qüestió dels pisos que no tenen un ús, l'ús que haurien de tenir, que és utilitzar-se per, per viure-hi. Ah, el que és, per tant, també essencialment important és diguem que el cens és un punt de partida, és una dada imprescindible a la ciutat per garantir el dret a l'habitatge, però que també <clears throat> un cop s'arrenca, i per això també s'ha sincronitzat, amb un altre procediment, un altre procés, que és aquest, que aquí teniu les imatges, que és també, també tenir ja preparat des de les oficines d'habitatge, des de la regidoria d'habitatge i totes les altres parts de l'Ajuntament que es dediquen a l'habitatge, el fet de que, diguem-ne, el que està funcionant ja és un equip d'encastadors que van visitant els pisos, ara explicarem una mica el mètode, però que al mateix temps, immediatament que es van registrant i es van detectant aquests, aquests pisos buits en els barris que es va començant, immediatament un altre equip passi, localitzi els propietaris i contacti amb els propietaris perquè d'alguna manera no solament hi ha un, un objectiu de tenir una informació de partida i anar amb el temps elaborant unes dades que ens permetin saber aquests pisos buits quan són, on estan, en quines condicions, perquè estan buits, etc, que seran raons diverses, sinó que l'objectiu final és el dret a l'habitatge i el bonus de l'habitatge. Per tant, per això, eh, això va totalment sincronitzat amb el fet de que immediatament es localitzin els propietaris i d'una manera de foment totalment positiva es, es pugui passar a la bossa de lloguer.